bir prezidente mani olabilir. Prezident halkın hukuklarını korumalıdır. Onun hukuklarını ancak devlet koruyor, konstitüsyon koruyor. Konstitüsyon onun hukukları veriptir. Hansı vakt o hukuklardan istifade edende ona maneçilik törendir. Ne için bu kadar adaletsiz danışırsınız? Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi prezident administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər gizlədirdilər bəziləri. Əvvəllər kimdən ki, şikayət eləyirlər, ona göndərirlər. O da sonra həmən o şikayətçini əzirdi onu. Buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır. Amma bu artıq tendensiyadır, bu meyildir. Ona görə ə, hə, cəmaat da ictimai nəzarət ə, hə, işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər haqqında məlumatı mən əvvəllər mətbuatdan alırdım. Mənə çatmırdı, gizlədirdilər, mal alıyırdılar. baxın, göz qabağındadır. Görən boyun sentidir. Göz gürlər nə günə düşür. Baxın, qupquru qurudu getdi. Şam ağaçlarına baxın. Baxın ona bax. Bir neçə yerli şam ağacı məhv oldu getdi. Kimə deyirsən, <coughs> deyir yaxşı eləyir. Bura baxın. 3-4 günə kim bu tamamilə bu 45 dərəcədə sizə bu məhv olub gedəcək. Çünki məhv olubdur. Dəzini sulamanın da xeyri yoxdur. Baxın, çəkiyor yolkanı şam ağacını. Mehriban xanım göstərişi ilə yaşıllıq ağac əkilibdir. Hani, ona bax. Hələ mənim yadıma gəlmirdi ki, bax bu güllər sola. Bu çünki pastayani göy olandır. Həmişə yaşıl gül deyirlər buna. Baxın, fikir verin. Bax buradan belə, harasa bir 200 metrə, 300 metrəyə kimi məhv oldu getdi. Baxın, quruyub. Yalan demirəm amma buna. Gəlir cip altında buranın müdürü, qamarxozun müdürü yaşıllığın. Belədən belə, belədən belə. Devlətin benzin də öz xozunadır. Öz bezinə deyil onun. Deyirsən ki, iş ver. Deyir, iş yoxdur. Deyir, işdir. Ver, gətir, su qoy, suluyum. Ne yoxdur? Baxın. Deyir, baxın. Bu 3-4 gündə üzü dözə bilmədi. Bir məhv oldu getdi. Baxın. Rayonun sentri Vüqar Bayramov. Şahid küçəsidir. Şahid küçəsi belə olar. Ayıb görür. Ar olsun onlara. Haram olsun. O yedikləri o müftə pullar. Burundan gəlsin. Vüqar kimi oğlunun adına küçə qoyublar. Proses açıblar. Baxdığı yerə bax. Baxın. sardım çam ağaçları. Ya demirler ki bura Azerbaycan'dı. Azerbaycan'da Azerbaycan'da 45 derece isti var. Aram bölgesi. Ha bu çözmezden sonra. Belə çözməz deyil. <coughs> Bir ildə buna su dəyir. Baba şirlərə baxın. Aslında qardaş, baxın, yalan demiyorum ama baba. Bakın, ne var? Bak bu üç dört günde bir hafta içinde bile şey döze bilmedi. Çünki vedrini məsib gətirib yarana bir damcı tutulamağa. Onu mən saxlaya bilmirəm axı. Versin də ərazidir, versin. Baxaq, suyunu versin. Baxın, tutmuş suyu. Şam ağacı. Dözə bilmir. Bax. Baxına görün bu xalqı. Bax, ala. Bax, məhv olub gedib. Bax, bax, bax, bax. Bu tutmuşdur. Bu əməlli başlı tutmuşdur. Amma bax, Sabah gelip kökünden çıkarır. Pullayacaklar, terden bir de gelecek. Bu devletin pulunu niye belirsiz? Ha? Ya da size Yardım verir, maşın verir, su verir, benzin verir. O boyda için var, min tane işçin var. Olmaz axı, hanım, bakın. Zibilini de mən təmizləyirəm. Bax, dünənlə təmizləmək üçün görünə gündərim. Su içən tulbür yola, yaşıllığın dibinə. Bakın, bak kurudu. Buradan o yüzden bir şey yoxdur. Bir tane kalmıyor. Bak baba gideş. Bakın. Rayonun sentridir. Hayfa olana bu kadar, bu kadar kim oğla ki onun adına kışa koydular. Bunun yaşlılığına bak. Haram olsun. <clears throat> bu şerefsiz insanlar var. He? Onun kanı Müslüman kanında ölü. Ermeni kanı. Hmm. Ermeniden hepsi. Bak. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Bakın. Olmaz axı. Vallahi olmaz. Elə zulm olmaz. Mən dözə bilmirəm, mən xəstə adamam. Mən götürmürəm, mənim nədim adım var, mənim adım var, amma ki... Saat 9 zibillər hələ. Hə, yaşılır, mən bunu söyləyim. Gəzib, geyik o. Baxın, bax bir dənə qaldı. Hamısını çıxartdılar, parda turladılar. Oradan buradan qalıqdı. Yeri boşdur. Gəl orada bir yeşil yaşam ağacı var. Kurudu gitti onuza. Şey bakın. E, gör bunun nesi elde şunlar. Kurumurdu. Çünkü bakırdılar. Şimdi bakmıyorlar. E, bizim kurumak üzere gelir. Bak başlamalar dedi. Devletin kurban ağrı var. Devletin ağrı. Değil mi? Ama etkili. Bakan yoktu. Bakın. Gelin bakın. Yok kırar. Ona bak. Çam ağzına bak. Üniksel bunun ömrü var idi. Baxın, baba, baba. Bunun hər tərəfli besanlı çəkim deyil. Oradan özü idarə edir. Oranın suyu var. Al yaşıldır. Ama bak. Ha, bak. Ben oldu götürmüşsün. Hı -hı. Mən deyəndə ki, çıxışlarımda ki, valla görün bu royanı yəni kora şəhərdə ölür. Amma belə həqiqətən də bu məmurların gözləri kör imiş. Mən nə bilim, onları bilmirdim. O müftə yeyənləri, devlətin pulunu mənimsəyənləri. Hə, bəs dedim mənə, hə. hə, bu boyda olmaz axı. 8 ton su ilə sən ayda bir dəfə bir vadalı gətirib bura su tökmüsən. Su xətti böyründən gedir. Çəkdən qrantını qoy, pulsuz, təmənnasız baxıram. Görün buranı al yaşıl. Gözəl bir yaşılığa çevirim, yoxsa çevirmirəm. Allah bütün şahitlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah şəfa versin. Amma, amma, bax bu, rüşvətxorlar ayda yığırlar bu pulu, kimə verirlər, hara verirlər, onlar da məcbur edirlər ki, ancaq ayı tamam olanda gətirib verməlisən. Onları məcbur eləyən var. Onlar öz başına döyülür. Baxın, batıb getdi. Buna bax. Onun bir zibirxanasına bax. Gör bir şahidin də pişəsi belə mi olar? Bu hörmətli qoysunuz şahidə. Heç sağ olmayın sizi. E, yazıq da öyle onun valideynləri olun. Qardaşları baxırlar içkinə düşürlər. Heç kim səsimizə səs vermir. Niyə vermirsiniz? Deyirsən, deyirsən, ha vaxt deyirsən, deyir, başçı məzuniyyətdədir. Əşi, e bu nə qədər məzuniyyət olur, mən başa düşünürəm. Başçı niyə 10 günlə bir məzuniyyətə gedir? Çünki buradadır. Çıxmır biz yerə, zahmata. Millətə qabana çıxmır. Yaxında olmuşam. Üçüncü günü. Olmuyor. Rafət müəllim var, sağ olsun. İndi sözləri veribdi, vədləri veribdi. Ona görə indi axır nəticəsi nə olacaq? Hə. Vəziyyəti alıbdır, çıxıb gəlmişəm. Mən xəstədəm, onu gedə bilmirəm. Geriyə bilmirəm, zorla özüm gələyəm. Hə, belə şey olar, <coughs> su xətti heç 10 metr arası yoxdur. Hə, gəlin bunu çəkin, qoyun. Nətər ola bilir yuxarıda o varların hamısının qapısına şoçik də yoxdur. Arda kətdə, səfalı yerlərdə. Hasının qapısına getsən, açıq bazardır həmən su. Niye? Onlardan, çünkü onlardan pul alırlar. Ayda küllü miktarda pulu verir, vermeyen suyun pastaya nakırdı. Ne sotçu? O da bir tane sotçu seviyor. Sotçu görün bu da yani. O da hamıda yok. Mevcut kasıf lütte. <clears throat> Olmaz axı. Adam belə hörmətsizlik qoymaz. Nə olar? Yenə deyirəm. Ali Baş bize de dəfə bir dəfə, bir, bir, iki dəqiqə vaxtını sərf eləsin. Heç olmasa mənim çıxışıma baxsın. Heç olmasa yaxşılığa baxsın. Heç olmasa bu məmurları salsın səri yan gündə. Qan küstürsün onlara. Çünki heç kim saymır. Deyir, nə deyirsən, hə, yaxşı eləyirəm. Elə olmalıdır. Sağ olun. Hər kəs bərabərdir heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Hərə öz əməlinə görə həm qiyməti alacaq, mükafatını alacaq və cəzasını alacaq. Su maşını gəlir, yolun özü, çünki prezident gələn yoldur. Havası gələndə heç olmasa yəni o yolla gəlir, sərvizin gəlir. Hı -hı. Amma yolun sol tərəfi, baxın, havada su gətsələr, gətirir suya baxır. Serkis Tunsu'du. Dağının başını memnundu. Böyle böyle sileyim. Her evet. yaşlının dibine ona bak. Bakın. Bakın. Çekin oranı kardeş. Bakın. Bak bu da bundan açıklama abi. Bakın. Çantası kurtaracak. Geri git abi gel. Prezin sağ tarafından Akşamı, gəlir, deyil mi? Sağ tərəfi yoxlayırlar həmişə. Aldan o tarafı yürürler. təmizləyirlər. Amma bu tərəfindən şahid küçəsidir. Ona reklam vurulmuşdu. Vüqar Bayramov sən. Ayıb olsun onlara. Haram olsun baxın müdürə, məmurlara, yaltaqlara, şərəfsizlərə. Ölsünlər. Ona ölüm yaraşır. Dedin bəyək o ailəsi olmuyor özdə Vüqar Bayramovun. Yəni Vüqar, Vüqar Bayramovun düzdür. Ata, ana, qardaş bacı olur. Aman. Amma həyatda onun düzüyü, onun ailəsi, öz ailəsi olmuyor. Tək canını vətən uğrunda Üzerinden keçip şahit olun. Karambolun birinci şahididir. Muharebe başlayanda, birinci Karabağ Muharebəsində. Heç olmasa onun adına qoydum küçüyə, ət baxıb xəcələ çəkin. Mənə ona, ona qarı heç nə qalmayıb. Qoy onun ya, adı heç olmasa yaşasın. Deyil. Yoxsa həyatda. Qoy adı yaşasın. Ümid elif ki, onu bu məmurlar yaşadacaq. Ə, o elə başa düşüb ki, deyib ki, mən elə şahid oluram ömürlük dillər dastanım olacaq mənim. Bilmədi ki, belə buna qəddar, bunun, bütün bunun nəsil kökünə, bunun cəbir cəzasına qənim kəsiləcək bunlar. Məmurlar, hökumət məmurlar. Heç adını çəkən yoxdur. Gəlsin bir dənə bulaq qoysun, yarım... yarım bir dənə bulaq yoxdur bu şişəyə, Bayqıq hə, Bayram. Öz küçəsidir, öz evlərinin yanıdır. Heç olmasa bir dənə balaca bir afişə, mən vurduraram o afişəni, eyb yoxdur. Taşlı diyelim kabul taşı düzenlenenlere kara mermerden büyük balıkları yaklanışını Taşlı diyelim orada gözel adamdı. Bizim kabul sanatı işleyen oranın müdüriyeti. Çok güzel adamdı. Ve her de Allah memurlara da kısmet Ne lazımdı? Hem öter ediyiz. Ama getirip onu yok yoktu. Yarım düğme sasok vardı. Yarım düğme. Yarım düğme sasok. O cüre oğla küsmür. Ama ben şey. buralara artizan, değişik şey. artizan <laughs> şey, vururum. şahitler ölmezdi. Şahitleri hiç vaxtı yaddan çıxartmaq olmaz. Amma belə yaddan çıxartmaq olar. Hmm. Niyə? O niyəsini maddiyə. Görün boydayım mənə, yaşayıram. Gəlin sual verin, Cevabınızı verin. Ben de size sual verim, görüm cavab verə bilərsiniz. Hiç deyəsin. heç vaxt verəm deyəsin. Çünki haqqı əqliyibsiniz, e-, qurtardıq. An olsun sizə. Üstünüzə su tapılmasın Allah eləsin. Amin. Bütün ölülərinizi. Amin. Elə su deyib söyrəsiniz ki, ha, bunu neyə neyə yuaq, buna bir vedrə su lazımdır. O, o tapılmasın sizin ölüləriniz üstündə ki, onu yuata girsin. Amin. Sağ olun. Ağaçdır. Sağlamlıq üçündür də bu ağaç, yaşıllıq. Nə olsun? Bilən mənim xəstə şu an bir saat, saat yarım evdən gələn su ilə, şıraqla su suluyur. Harda görünüp böyle şey. Kimse de öyle oturup buranın magmanı var. Oturup öyle pul alır insanlar yoktu. O bak bu arazi halat. Onun araziden haber yok. Teso idareden haber yok. Çoğunun idaresi azaldı. Çünkü ona gösterip ki kartı götürdün. Getir mavi. Özümüz sen neyse sen koyaldın geçsin. Stajın olsun. Ne şey var? Ebestirinde karnınız durursun Allah eylesin. Karnınız doymadı sizin bu, bu şeyinde. Adamı kabul edemez, gaz kilitlenirler. Oturup da kaserenin altında öyle bilirler ki öyle çölde de hava beladı. Daha çölde 40-45 derece isti var. Millet çöle çıkabilmiyor. Ağaç mahvolup şey değil. Yaşılık kalmadı canım boyunca. Olmaz akı. Bunu da eken oğlanlar var idi de. Gün içen idi bu. Həmişə şey yaxşı olur. Yəni yolun özünə bax. tamamilə məhv gedir. Heydər Əliyevin vaxtında əkilan ağaclar döyülmür. Heydər Əliyevin vaxtında əkilan ağaclar döyülmür. Bəli. Rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında. Rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında qoyub əkdirdiyi ağaclar məhv oldu getdi. Ayılham cənabları, Ali Başkomandan, ay prezidenti. Hep belə şey olmaz bu memurlar təmiz təmizlə yapıyor önə başına. Bəzi beysavat nazileri koysun sonra yalanı sen varma severim? Ya, inanmayın olan yazısına. Bir özüne inan. Halk sana inandığı için mi? Siz de özünüze inanın. Halk size inanır. Sizi destekleyir. Sizin arkanızda para deseniz gelir. Sizin bir kelimenizden bütün Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Olmaz ki. Böyle hürmet koysunuz. Niye Allah'sınız prezidentimizi? Gelirler, icradan, orada otururlar, söhbetler edilir. Bu da, buna da size gelip yalan məlumat verir. Bu deyir, bulan nazirin adamıdır, onu çıxardan mazır işlən, onu o qoyub, bunu olmaz. O adamları təmin edən bir dənə adam, bir dənə bizim yəyəmiz odur ki, Heydər Əli <coughs> rəhmətliyin oğlu İlham Əliyev tərəflardır. Bizim ayrı baş komandan. Arxasındayıq. Ona lazım deyil kimsə də ona nəsə böyründə başında hərrənməyi, dənəs eləməyi. Onu bütün xalq çox istəyir millət çox istəyir. Körpədən tutmuş ağlına sanda ə, deyir, çıxış edəndə deyir ki, İlham babamızdır. İlham babamızdır. Körpə uşaq 4 yaşında uşaq deyir İlham babamız. Sən baba baba deyir bu millətin balaları. Niyə belə deyirsən? Olmaz axı. Vermədiniz, yaxşı elədiniz. Uşaq bunu kəsdirdi. Zeynəb Xanırov kimi xanımlar dedi olmaz. Belə götür qoy eləyin, belə məlumat verin, belə qərar verin ki, heç olmasa cəhənnəm qız uşaqlarına verilməsin, oğlan uşaqlarına verilsin ki, gələcəkdə bunu aparıb gedəcəm. Elə vətəni görəcək, vətəni qoruyacaq. Ev yoxdur, qız uşaqlarına vermək, qız uşaqlarına bir təhər cəhənnəm, valideyn sahibi. Bu oğlan uşağı yaxşı yeməlidir, yaxşı qidalanmalıdır ki, xəstə olmasın. Sabah bu ərqama çağıranda kansabat, kansabat edib yollamasın. Bu orduya kim gidəcək, devlətə kim yadıracaq? Bizim bu boyda ərazimiz asıb, Allaha şükür. Torbalarımız alıb. Gör, nə qədər kadr lazımdır. Nə qədər uşaq lazımdır. O uşaqlar əmələ gəlmir. Çünki qidə yoxdur. Qidə tapıya bilmir. Olan uşaqlar da xəstə olurlar. Niyə anadan gəlmir uşağın? 3 yaşında uşağın niyə gözündə açıq olmalıdır? Bunu o işə baxanlar bir yoxlasınlar, görsünlər ki, bu 3 yaşından bu çordur. Bu açıq ilə durur, eynəklə durur. Və bunun gələcəyi, və bunun böyüməyi, bu nəyə lazım olur ki, bu dövlətə heç, heç bir yararsız bir uşaqlar əmələ gəlir. O uşaq yeməklərini tərifliyə tərifliyə, yalanını verirlər. Ana xitəyinə tökür, bu da gəlir kör olur, şişast olur. Bunun qayğına qalmaq lazımdır. Otururlar orada boyda milli məclisdə, o boyda deputatlar özlərinin xeyirləri üçün, özlərinin təsərrüfatları üçün, özlərinin malqaraları üçün Ancaq orada özlərinə xeyrinə bir söz bıraxıb onu da həll edirlər. Olmaz. Havaqa kimi. Kadr tapılmayacaq. Oğlan şahı yoxa çıxır. E, yalan istatistika verirlər ki, Azərbaycanda bu boyda asım var. Heç bir asımda da yoxdur. <coughs> yoxdur heç. Bu adama görə mənə bağışlayın. Hörmətli prezident, yoxdur doğuş. Doğuş yoxdur Azərbaycanda. Heç onunla maraqlanan yoxdur. Elə reklam verir, hə, suyunu mayalama. Əşi, suyunu mayalama ilə bu devləti, o dünyaya gələn evlad qoruya bilər, saxlaya bilər. Xeyr, o mümkün olan şeydir. Bunu gələcəyini fikirləşin. Buradan belə, buradan belə, artıq demirəm. 20 il gözünüzü qabana əsir. 18-19 il. Kadr tapılıb, orduya geçsə, Ne diyeyim ben? Ben öleceğim, ben stroksuz adamım, kas adamım. Ama yerde kalan insanımızı görecek ya, ki, ne yerde. Kimi şu an sağırlar? Baya kamata yer kansabat oldu. Yani e, niye bana? Yani e, ne yapılan şeyim saç. Akşama kalacaklar. Müslüman Ermenilere laf endi. Asakal kişileri silahlandırırdı ki, git orduya ordu çalışın. Biz de o vaziyete koymak istiyorsunuz. Ağaç değerli bir bunu analiz edeceğiz. Bu hastalığı analiz edeceğiz. Ev yoktu, kulağını kestiniz. Habine yaşayacağım. ama geleceğini fikirler. Elə devlətə canınız yanırsa, bu devləti həmişə belə kıyaban, belə alını açıq görmək istəyirsə, fikirləşin. Şey. Nədir? Papanı belə vurursan 18 yaş tamam olur. Yoxdur qadın, Olmayacak. Mamunu bir hesap attığımda analizinde kargıma da deyirəm, ay xalq, <coughs> yoxdur. Bir öylə üskərim var, bir dənə uşaq var. ama bundan qabaq elə döydü. Bundan qabaq ən aşağı öydə, indi düzdür, deyir İslamət hökuməti bizi yedi, dağıtdı, ne bilim bizi belirledi. elədi. İndi Allaha şükür, öz öz başımızdır. Mənim anam 800 uşaq saxlayır. Sahələrdə. Mahmud becerə becerə. Ala bura bura. Bu çöllərdə yekələmiş. Niyə xəstələnməmişdir? Niyə doktora getməmişdir? İndi elə yetən götürüb balinçiyə gedir. Yedən balinçiyə gedir. Onun axırı əvrəyə rəyəsi nə olacaq? Heç nə. Ona nə evlat gördüysən? Ona nə sağlam uşaq gördüysən? Yoxdur, məhv olub gedir. Sağ olun, evlənəm, danışam. Bu qiymət artımı barədə Qiymət artımı barədə nə deyə bilərdiniz? Pesolun qiymətinin qalxmağı, suyun qiymətinin... Vay, buradaydı valla. O da belədir də. Biz alıb yeyə bilmirik. Bəlkə o bıraxdığı bəlkə onun bir qida təhlükəlisi, bir yarım analiz edən yox, baxan yox. Beş saatdir. Millət xəstəlikdən batıb gedir. Pandemiya. Bu nə pandemiya? Nə oldu bu neçə illərlə? Kombine olmadı. Şimdi geldi dünya kombine yarandı. Kombinanı özümüz yaradırıq. Eşim yarandı. Ac qalırıq. Qıda çatışmaz. Susuz qalırıq. Yediyimiz qıda hamısı keyfiyyətsiz. Nəzarət yoxdur. Nəzarətçi var. Bölgü bölgü. Gəlirlər. Kimlərini doldururlar. Getdi bu. Hazır. Ha. Aldığın qıdada xarab, zəhər dadır. İyiləsi deyil. Bir şey yox. Onunla da maraqlansınlar. Bax deyirdiniz. Yazıqdır körpələr, biz heç, biz az çox biraz ömrümüzü yaşamışıq. Yerdən qalxan körpələr, mənim nəvələrim var, Eray baba, mən Paqrana gedəcəm, ey, mən Paqranş olacam. Yaxşı yemək yoxsa, yaxşı bar yeşiləndirəm onu. Orta yesin də, heç olmasa 50 faiz yesin. Yeyə bilmirəm. Yoxdur. Ağaç deyilən bir dənə də. O Milli Məclis qərarı qoysun, bu televiziya rəssanda bu yeməkdən, bu qidadan orada bir pover oturur. O yeməkləri bizim uşaqların gözünə soğur. Uşaqlar da çığırır, pişir. Deyir, nənəmə deyirəm, bunu pişir, bundan bizə də pişirsin. O yoxdur axı bu. Orada qoyulan məhsuldan bizim evdə yoxdur ki, onu pişirsin, nəvəsinə versin nənə. Bu da bir dərd. Bəs o kondisioner dediniz e, bayaq. E, kondisioneri Siz ventilatörü yandırmaya korkursunuz çünkü ben ışık yazır. Ben fiyatını pulunu verebileceğim yandırmıram daha. Bunlar sutkalarla kondisioner yandırır idarelerde, magazinlerde. Şu mertebe, şu mertebe, dört mertebe. Tam soturup da kreskoda. Ekranda hiçbir şey deyiləmirəm. Bu millətin qanını yeyirlər. Bax, bunların o... fikri, bunların fikrini mən biləmirəm. Yox, bunlar, bu, bu bizim ayrı başkanlarına de... görədir. Yoksa bu kime protekti, bunlar kime protekti, yeyirlər mən başa düşürəm. Bir də bir sözünüzə bir haqq qazandırım. Keçən dəfə demişdiniz ki, bu büdcədən asılılığı aradan qaldıran bu publik hüquqi şəxslər var. İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində. Bəli. Görən bunlar vergiyə pul verirlər, vergi verirlər. Özlərinin şəxsi büdcəsi. Onların heç bir kameradan xəbəri yoxdur. Və bizim pullarımızı kəsirlər dövlət rüsumadı ilə, publik hüquqi şəxslər. Dövlət də deyir ki, Səhiyyə Naziri bizə tabe deyil. Kəsməsə, onun yerini doldura bilməz, axı yeri boş qalar. Cəmaatın cibindən ödənməlidir də bütün bu. Və neftin gəliri hara gedir görən? Ancaq yenə deyirəm. Və bu alınan cəmaatdan vergilər hara gedir? Büdcə niyə cəmaata açıqlanmır? Bu bulağın suyunu saatın içində kəsib səhər səhər durursan. İlli hesabat Nazirlər Kabineti niyə vermir vətəndaşa? Ancaq bozduq gəlir. E, bu millət yazıqdı, ölü bozduq, bozduq bundan pul alırsan, hə? Nə də varsa verşənini sekretin. Bir də bərba, şot çək. Gəlir vurur, gedir, 50 manat edir. 50 manat yoxdur, 50 manat yoxdur, 1 manat dövlətin bizə kömək yoxdur. Deməli suya şort çək, qaza şort çək, işığa şort çək, havaya şort çək. O maskalar da havanın şort çəkidir. Bəli, hamısı havadır. Şort çək. Hava vurur, hamısı hava Kəsirlər, vurur. Suya hava, qaza hava. Gecənin xeyri sür. <laughs> Hərəsi 200 hektar pambıq əkir. Kef el Azərbaycan xeyri. Qısa sezondur, pambıq sürüyorlar. Dayanmırlar, geyə sabah kimi. İçməli suyu ilə pambıq sürüyor. Çünki pul qoymur onlar yatmağa. Ha, pul koymuş. Ha. Pul olan oğlan yatabilmiyor. Lemine fazla onunla duruyor yıkılan. Şimdi pulu yok. Ay işte. Bana bak. Bana bak. Zulümle zeherin gıdasında işleyip görüneceğim de bana bak. O ne emri olacak? Ne yaşayacak o? Katık vermeyenler işime, işime zavallıkta vermiyorlar. <laughs> Kemalettin Haydarov yiyeyim. Katığı sütü. Orada da aformuş olur ki bir ton Cilana kask gitti, süt gitti, hama gitti. Ana hani, ha. Dün olsa bir pervi bir ustala ver o da başına değsin. Şey verme sonra yavrum. Çok sağ olun. Bu əhalinin həddən artıq ayağına borç yazılması, işıq pulu, su pulu, qaz pulu, heç bir dünyada dövlət yoxdur ki, Azərbaycan dövləti kimi əhalisini borclandırsın. Buyur, sözünü deyil. Bizim bu musul məsələsi gətirdə söz çıxmadı, dedim Allaha şükür. Mən kartımızı bura yiyib, pulumuzu verəcəyik, suyumuzu axıdacaq. Su pusat hal-hazırda 3 aydır. Ancaq hava verir, 1 saat, 2 saat hava vurur. Bu da kubunu 1 manat edibdir. bunu satırmak gayrimümkündür. Söz gün daş ölüb neçə ildir. Əlində bir şey uşaq gəlir, bir aparat bir şey var. Başım çıxmır eləmir. Mən Beysavad adamam, oxumamışam, çoban olmuşam. Çoban nə baş çıxır o aparatdan? Deyir ki, əmi, deyir əmə bala, 25 manat ödün olmuşam. Deyir əmi, 50 manat qalıb. Deyir, ha vaxt gələndə deyir ki, elə 50 manat borcunuz var. Bu xalqın, bu görünmə bu borcu, su pulsunun heç vaxt ödəyib tutamayacaq. Elə dövlətə borclu qalacaq. Bunlar biz də ölüb gedəndə bu borcu kim ödəyəcək? Kimin boynu olacaq? Kim siləcək? Aparat işləyir. Daşı yoxdur, tramvay döşüyür. Mən nə bilim ora neçə pul yağır. Dövlətə yox, sənin sözünü düzəldim. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə. Azərsu Cəmiyyətinə Azərbaycan Respublikasının hökuməti əhalini boşlandırıb. Tariflər Şurasının əli ilə suyun qiymətini qaldırmaqla. Əgər o səhmdar cəmiyyətsə, onun suyunun qiymətini sən niyə qaldırırsan tariflər şurası? Sən dövlətsən, yoxsa özəl yəni şirkətsən, nəsən? Elə ev aşağıdır, ona görə. Məndə olmadı, eləyəşi. Dövlətimizdir də. O, o nazirin əmrinin altında hanı onun qolu, imzası? Açıq səhmdar suyun o qorxmaz cəlillidir, nədir? Hanıdan hanı? Ha cəmaati niyə doluysunuz, ha qaqaş? Ha? bu cəmaatı ki yerinə niyə qoysunuz? Əsən nətər ola bilir ki, bu boyda cəmaat boşlanır. Bu cəmaat niyə boşlanmalıdır ki? Nətər dövlətsən, nətər hökumətsən sən? Ha? Bunun kimi biz borcun içində qalmalıyıq. Ha? Sən xalqa xidmət eləməyə gəlmişdin, yoxsa xalqı borclandırmağa gəlmişdin? Pul yığmağa özünə, var dövlət, ha? Çıx get o vəzifədə işləmə. Sən orada zorla tutsaxlayan var. Xalq səni sevmir də, qardaş. Ay səhmdaş suyun o yiyəsi, nə bilim o tariflər şurası, doğru yezid. Biz demirik, bunu cəmahat deyir. Tapılmasın Allah eləsin. Amin, amin, min amin. Su deyir çövrəsi. Amin, öləndə Allah sizin ölünüzün üstündə eləsin su tapılmasın. Onu yiyələnir. Akşam saat 12-də kəsir, səhər səhər saat 8-də verir. E, qırmayın dana bu cəmaat, e, Allahınız billahınız olsun. Devlətə pul ödəməlidir bu xalq. Mikail Cabbarov, o qorxmaz deyirlər, nə deyirlər, sunyası. Sana qaldım o yığdın, dalından vurdu çıxartdı hörmətli prezidentimiz. Nə yığdın, nə yedin? Mikail Cabbarov, niyə qırırsan bu cəmatı? Ay İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov. Niyə qiymətləri qaldırırsan, ay kişi? Ay, ay oğul, ay qardaş. Nə verirsən ala bilmirsən bu cəmatdan? Sən də burada xiyaban yaşayıb millətə qanıt durasan. Pirədir. Dedin ki, cəmatın balalarının sağ borcu var. Cəmatın balalarını getdi, canını koydu. qanını tökdü. Sabahınız Sabah. Biraz zavrum mağazı bırak, mağazını, qandaz bıraksınlar. Evləmə. Siz kimilərin ötəri ki, siz də azdan variyyət diləsiniz, pul diləsiniz. Altında yaşayasınız. Bağlarınız ömürlərini yüksək şey Xarici ölkələrdə. Ölkələrdə böyüdəsiniz. Bizimkilər də ölüb bütün ailələr hamısı Ay, başsız qalıb. Utanıb ölürsünüzmü? Xarici maşınlar, villalar, bu var dövlətinizi nümayiş elətdirib bu cəmaata acıq verirsiniz. Və sizi prezident vəzifəyə gətiribdi ki, cəmaata qulluq eləyəsiniz. Siz bəli ağalıq iddiasındasınız. Hə? Kəsçilərin bu yoxsulların bıçağı dilənib tənəffüs dəqiqə. Amma xəbəri yoxdur. Alif yazıqsa. Sana yazıq gəlləşdirirsin, deyil. Amma yazıq sözünü işlədirəm, yazıqsa. Üstünə qalacaqsan. Bir dənə sənin rüşvət almayan məhkəmən varmı? Suala cavab ver. Bir dənə sənin rüşvət almayan məmurun varmı? Bir dənə düzgün işləyən prokurorun varmı? Bir onu sən mənə de. De. De, de, de, de. Bu cavab verin də nə? Bir dənə düzgün işləyən sənin düzgün məmurun varmı da? Bir nümunə çək, göstər. Göster bize adını çek. O halkta işte. Ha. Kim prezidente mani olabilir? Prezident halkın hukuklarını korumalıdır. Onun hukuklarını ancak devlet koruyor, konstitüsyon koruyor. Konstitüsyon onun hukukları veriptir. Hansı vakt o hukuklardan istifade edende ona maniçilik görendir. Nə üçün bu qədər ədalətsiz danışırsınız?